ルファオメガエロイエロイエロイのザバフォベルンを去り汝が皆にあって我は稲妻となり天から墜落するサタンを見る さか。 なんですね。 ¡Gracias! 私 私を許してくれるんですか なるほど。つまりは駆け落ちか。まあなんとなくこうなるような気はしてたんだけどさ。やれやれ、これからどうしようかな。たまりにたまったあんたのツケとか、その他もろもろ。 で2人で外に行くんでしょあんた大丈夫なわけ多分ってあんたやる気あるのああそうなら別にいいんだけどさああ でもねやっぱり私が甘かったのかなもっとこうアグレッシブに攻めてれば。 まあそううさんくさい顔するなっていろいろあるんだよこいつにも。それより早く行ってやりなよ嬢ちゃん表で待ってるぜ。 何って まあそこはそれビジネスライクに。なんだよそんな顔するなよな別にお前らの邪魔しようなんて思っちゃいないよただ俺も職業柄町の歴史には興味があってね あの子が本当に天使なのかそれを確かめたかったっていうだけさあとはまあ夕刻の譲渡実利を兼ねたアルバイトに知的好奇心をいくらか混ぜた悪ふざけだからそんなに睨むなよ俺はお前らの味方だってば信じられない 了解じゃあ早速それを返そうかゲートはもう俺の手を離れてるお前さんのことだから蛇に正面から特攻しようとか思ってるかもしれんけど女連れならもっとスマートな方法を選ぶべきだ何せあれは複雑な機械でね 脳みそ筋肉の戦争へが扱えるようなものじゃないまず間違いなく連中が抱えてる科学者なり何なりがいるはずだよだからまずはそいつを探してみたらどんなもんかとねどう俺って頼りになるだろ 欲張りは敵それも知らない方がいいと思うな。 て言われてもなはいそこイチャつき禁止あんたねちょっと節操なさすぎと違うよくも私の目の前でしかもよりによってこんな男あんのにちょっとあなた今何か面白いことは言わなかった 強い言葉使うなっつったのよ男女あらあらまあまあそれはそれはどうもご丁寧にありがとうお返しに何が欲しい言ってみなさいこのクソ巨乳ふん巨乳になんか文句あるわけ いから迎えに来てみたんですけどこれはどういうははあただのじゃれ合い。 けどねえ何がねだ照れんな巨乳年考えろってあんたね それでそこ一人で下り顔してるけどさあんたに一言よろしいかしら聞く耳持たない黙って聞けリルちゃん泣かしたらぶっ殺すから。 わおいい女もう遅いわよそれより約束 か言いました 各手主我に告げて曰く失せた楽園につながれし君は時満ちて獄から抜け出ることを恋願う全ては必然定められていた予定帳は我が手のひらで踊れ愛しき迷い子たち願わくば創造主の皆において いと小さき行血から人間をは作りなしたまわんことを。鍋て頂上ようやく種子が芽吹いたか 彼らからのアクセスは受け取ったその時お前はその場にいたのかイエスマイマスターあなたが許可を下したおかげで腕を一本失いましたそうかそれは災難シテストライフ感想はただ素晴らしいの一言でしょう まさかメギドの炎を好みで体験できるとは夢にも思っていませんでしたそれから執行者も同様に彼女はなかなか面白いほう例えばどのようにまるで人のように見えるところなるほど あれがお前の目には人に映るとなるほどそれは面白い だストライフ何か望むことがあれば言うがいいそれではマスター僭越ながら申します許されるならば引き続きソドムに残ることの容認をほうそれは何故に全ては我が死。 我らがツワルに至るためによかろう別段止める言われもありはしないがただ殺すなとそうおっしゃるそうだなお前にはすまないが あれは大事な駒の一つだその時が訪れる瞬間まで今は彼女ともどもせいぜい泳がせておくといいただしただし外には出すな了解しましたマスター仰せのままにそういうことだセイテはツアルを見失う 今はまだ彼らをソドムから出さずにいろ後ろを向かせてやればいい